Oi pessoal, tudo bem? O que significa 30 dias no Brasil para mim? 1. Um, para praticar o português. Falo 10 línguas, mas para mim o português é a língua mais romântica do mundo. 2. Conhecer nova cultura é uma experiência maravilhosa Quero conhecer as praias e as favelas. Quero assistir ao futebol e quero bailar no carnaval. 3. A comida brasileira é muito deliciosa. Eu gosto de churrasco, eu gosto de feijoada, eu gosto dos meninos brasileiros. 4. Sou escritor e quero buscar inspirações para criar poemas, e histórias sobre a majestade do Brasil. 5. É simplesmente pelo amor, para encontrar novos amigos, para conhecer a natureza e a espiritualidade e para aprender como posso me amar mais.